धन्य हो गया क्योंकि बाबा की ज्योत और जहाँ बाबा की ज्योत रखती है बाबा स्वयं वहाँ विराजमान रहते हैं तभी तो दो दो दूध भेज रखे ना सालासर से आए और हमारे रवि भैया भी खातू से हैं बिन्नू उस घर के कणकण से बिन्नू उस घर के कणकण से मंदिर हो सकता है कि हम फिर राजू भाई को भी बुलाएं पूरी टीम के साथ एक बार बाबा की जोड़ सकें ऐसे भाव आ जाते हैं पूरे हाथ उठा लीजिए ये लंबे लंबे हाथ ताली जोरदार बजाना और फिर से वन टू थ्री कुछ वर्ष पूर्व एक बार दिमाग में घुस गया एक वजन तो लिखूंगा पर वो पूरा नहीं कर पाया मैं लिखना कोई मामूली चीज़ नहीं इसकी कृपा बहुत ज़रूरी है फिर भी थोड़ा सा मैंने कोशिश बोलिए खाटू नरेश की लख दातार की सच्चे दरबार की आइए आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आज ठाकुर की ज्योत में शामिल हुए हैं तो मैं एक प्रार्थना रूपी फूल आप सभी भक्तों के लिए शाम के चरणों में रखूंगा शरणागत में आवनिया की आ शरणागत में आवनिया की और थे लाज बचा दो जी लाज बचा दो जी सामरा लाज बचा दो जी लाज बचा दो जी सुनकर आया थारी लखदा तारी दूर दूर से सुनकर आया थारी लखदा तारी दरवाजे पर हेला मारे कटका खड़ा भिखारी दरवाजे पर हेला मारे और ये आप लोगों के लिए विशेष दीदी आपके लिए मॉर्निंग में आज आप लोगों के जो दिल के भाव है जो मुराद आप लेके बैठे हुए बाबा आपकी पूरी करे पूरे हाथ उठाना एक बार ताली बजाते कहना लाज बच्चा जो धीरे सा लाज बच्चा जो घर थारी जोत जगे हूँ घर की बात न बिगड़े जी घर थारी जोत जगे हूँ घर की बात न बिगड़े जी घर थारी जोत जगे हूँ घर की बात न बिगड़े जी घर थारी जोत जगे हूँ घर की बात न बिगड़े भूल न जाजो खेल दाता साथ बांध लो न जाजो थे लखदा ता गांठ बांध लो इवड़े जोत जगावणिया के घर में जोत जगावणिया के घर में सुख बरसा दो जी अमृत बरसा दो जी रहमत बरसा दो जी पूरे हाथ उठा के लाज बचा दो जी लाज बचा दो जी मुझे पहले आज ठाकुर के चरणों में कुछ भाव रूपी भजन रखने एक्चुअली गोयंका जी प्रसाद का असली हकदार है ना नीरज खेतान ने आपको मालूम है दो महीने से कैसे लगा हुआ तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये तालियां ये माला ये क्या काम आती है तालियां बजाते तो क्या होता है अरे बस गाने वाले के लिए चौनपुरा जैसा काम कर जाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश हेलो इसमें भी डांस खाटू नरेश की जय लखदातार की जय सच्चे दरबार की जय 90 प्रतिशत भक्त जिस भाव के लिए इस ठाकुर के चरणों में हाजिर होते हैं मैं उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ ये भजन मैं आप सभी के लिए रख रहा हूँ और नोटबंदी के बाद जरा मैं वजन डाल के गाता हूँ उस भजन को आप लोगों को मौका मिला है दिल खोल के लूट के लेके जाना इधर इधर और उधर से तू क्यों मांगता है किसी नाम वर से तू क्यों मांगता है अरे मौका चूक जाएगा बैठ जा थोड़ी बात नहीं लेना अभी जिस काम के लिए आए इतनी दूर से चलते वो पूरा करते हैं किसी नाम वर से तू क्यों मांगता है लाजवर से तू क्यों मांगता है भरेगा तो दामन तेरा यहीं से भरेगा और मेरे शाम नहीं देंगे तो दुनिया में कोई नहीं देगा वो लखदा तार की पूरा हाथ उठा के रखना यो सांवरियो बैठो है यो सांवरियो बैठो है जो लेनो है सो दरबार लगायो खाटू वाले शाम धनी ने यो दरबार लगायो Oh हाथ आए हो आए हो दर पे कुछ मांग लो तेरा दामन मुरादों से भर जाएगा फिर ये सुहाना मंजर मिले न मिले हाथ फैलाने तुम किसके दर जाएगा मौका मिला पूरे हाथ उठाकर यो सांवरियो बैठो है जो ले लो है सो मांग लो सांवरियो बैठो है जीवन में कभी जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है और शाम प्यारे के कीर्तन में ऊपर हाथ उठा के ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में पूरा हाथ उठाकर वन टू थ्री फोर यो बरसा यो है आंखा से अमृत यो बरसा यो है सिंहासन पे बैठो बैठो हंस

ऐसो मौको इस जीवन में कदे कदे ही आवे और किस्मत वाला लेकर जावे बदकिस्मत गुलों में फूलों में गुलों में लाल टटोला गुल बदन न मिला चमन में लाल ढूंढा चमन न मिला शाम के दर से जो कुछ मिला उसे गनीमत समझो वरना कुछ तो ऐसे चले गए जिनको कफन भी न मिला जो तकदीर वाले होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं मेरे बाबा की जिन पे विशेष कृपा होती है रहमत वहीं पर पूरे हाथ उठाना यो सांवरियो बैठो है जो ले लो है सो मांग लो सांवरियो बैठो है वासी सगड़ा ग्रंथ बतावे वासी सगड़ा ग्रंथ बतावे हर सेवा करसी मेवा पासी सगड़ा ग्रंथ बतावे सेवा करसी मेवा पासी सगड़ा ग्रंथ बतावे सिद्धू किसकी बात उड़ी के क्यों ना शाम रिझावे फिर को किसकी बात उड़ी के क्यों ना शाम रिझावे शर्म करे को तो डूब मरे को कोई ना तो आवे शर्म करे को तो डूब हमारे इंटरनेशनल फकीर यही जमा जोली जोली भी जाकर बैठे भेजिए मुझे मालूम है क्या लग रहा है आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के नीम के पेट चंदन से कम नहीं महाराष्ट्र के नीम के पेट चंदन से कम नहीं और खपोली का ये केजरीवाल गीला भी ऐसा लग रहा है वृंदावन से पूरे हाथ उठाकर गाते यो सांवरियो बैठो है जो लेनो है सो मांग दूंगा आप लोगों को बस इतना सा कह दीजिएगा जय हो कौन कौन कहेंगे जरा हाथ खड़े करके बताइए तो बंसी बाजेगी ओ बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी जय हो

começar. 宮城だ

ताली एक साथ दोनों हाथों से रोज रोज बसती थी तो ब्रज की तमाम गोपियां इनकी दीवार नहीं माँ होती माँ को तो? माँ होती तमाम खुशियां उसके घर में होठों पे जिनके कभी बदुआ नहीं होती एक माँ ही ऐसी है जो कभी अपने बच्चों से कफा नहीं, नहीं होती थी माँ कैसे कैसे कैसे कैसे ख्यालों में खो छोटी छोटी अब तो नींद भी नहीं आती नींद की गोली माँ डोरी सुनाती थी सो बजा दीजिए ताली अपने अपने तो माँ ने पूछा क्यों नहीं नाचेगी राजी जी क्या जवाब दे रही है सुनिएगा नाचूंगी अपना नाचूंगी ओ तेरी मुरली को सुननी 아, ऐसे ताली बजाकर भजन गाते रहना क्योंकि रहमत का बादल जरूर बस सौरभ तो गाएगा ही साथ में हमारे बीच में जो अजय भैया अजय जी पुजारी आए वो भी बालाजी महाराज के चरणों में एक पुष्प रखेंगे रवि भैया भी रखेंगे जिनकी एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां शाम जगत में उपलब्ध हैं ताली ताली राधे जी ने क्या जवाब दिया वो सुनो अपना नाचूंगी अपना नाचूंगी तेरी मुरली को सुन के सांवरिया वो अपना नाचूंगी वो अपना नाचूंगी वो अपना नाचूंगी वो अपना अब अब राधे जी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा मैंने सब बाली बस्ती रहने थी को तो सहेली नी गोरी सो तन निकली मैंने समझा था इसको सहेली नी गोरी सो तन निकली अरे काम काज सब छोड़ के पहले मैं दौड़ी आती थी अब ना आओगी अब ना आओगी अब ना आओगी ओ तेरी मुरली को सुन के सावरिया